在录了吗？有有有！这一次改餐内日。Hello，大家好，我是九安。我明天开始跟室友一起去露营。我们报名我们学校登山社的露营活动。然后还有一件事情就是我换相机了，因为我上次拍，然后我发现。 我输出的画质，我可能自己搞错了，所以就变得有点小。GoPro 的收音其实真的不太好，因为它本来就不是为了拍这种的啦，它本来就是拍那种极限运动啊。现在用的是 Canon 的 G7X 的 Mark II，听说很多 YouTuber 在用，我真的觉得 Amazon 很厉害。我那天拍完就觉得机真的不行，然后剪接完之后想换相机，我就把我的另外一台比较旧的 GoPro 把它卖了之后，我就订了这台，隔天的晚上就到了，超级快。希望这次的声音收音不会太差吧。那我现在。 开始打包这三四天三夜的旅行啊，我们就开始吧。然后我现在准备要把东西我放回去，应该放得下吧？这是康森的包包，它有防泼水，就是它后面是有内胆可以放电脑的。然后，嗯，打开来是这样。样 好啦，我这样就说完啦。期待这四天三夜的旅行，回来之后赶快剪辑好啦，赶快剪辑好，赶快上传。我东西还蛮多，因为我还准备要考日检，没什么时间可以念书。然后我们现在有很多作业，就这样吧。我们下次再见哦，记得看下次的影片哦，拜拜。